келме қатаң әленді ар демесе ер меңдейді там мықтысы мен меңдейді тоғыз өзім тұрған соң емесимаға тең мен бірінші тұрғанда бұл сандарға жол қайда мені сандар жоқсың дейді денеміз мықты денемізді жақсы көретінбіз урушкандан талаш чечилмек беле талашыңарды тынчтык менен чечели кантип кандай ар кимиң өнөр көрсөткүн мына муну көтөрүп а биз калыс болобуз да кимиңердин мыкты экениңерди айтабыз жарай болуп тур мен биринчи чыгамын жок мен чыгам сен нерсиң Sen yoksun. немесе досты жолу анан ынтымак менен чечели қандай кандай бир сен берген нөл сен дағы бар кармагыла экөөлөп көтөргүлө эми силер көтөрүп көргүлөчү бир эки сегиз көтөргүлө көрдіңөрбү чогуу баардыгыңар мыкты экенсиңер жалгыз эч ким емес, эмес ынтымактуу көпчүлүккө эч кандай күч тең эмес эми көрүп алсыңар ушулардын баардыгы биримдиктен ынтымактан курулган